құрметті тыңдармандарым қарлаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер жаңа әңгіме сүйемін деші қабыл алыңыздар асқат ата анасының бетіне қарап отырған жалғыз ұлы оның екі қарындасы бар үйдің үлкені болса да өзі олақ еді істеген ісіне тиянақсыз болатын әкесі үнемі анасына сен ақ осы баланы еркелетіп жібердің міне қараш енді қолынан ештеңе келмейді баланың ісі шала дегеннің нағыз керімі болды артынан өзім істеп шығамын кішкентай болса да мейлі қазір мектепті бітіретін жасқа да келіп қалды емес пе дейтін анасы әлия әлі кішкентай ғой үйреніп кетеді ақ кішкене қолғабыс еткенде тұрған не бар деп ұлын қолпаштап отыратын істегені бізге жақсы үйренгені өзіне жақсы мен оған үйретуден жалықпаймын бірақ қаттырақ айтайын десем мына сен оған мүмкіндік бермейсің әне міне отау тігіп шаңырақ көтергелі отыр десе мақсат үйреніп кетеді менің ұлым деп қоятын әлия анасының құшағында еркелеп өскен асхат есейгісі келмей жүріп міне ендігі мектепті бітірмекші мектепті бітіріп мектеппен қоштасу кеші де өтіп кетті Асқат жоғары оқу орнына түсуге әлі дайын емес-ті көбіне үйден шықпай жүрген ол бүгін қалаға оқуға кетпекші балам сен сағынатын болдым балам уақытылы тамақтан деген әлия жылап жүріп ұлын шығарып салуда әлия үшін осы бір сәт оның әскерге кетіп бара жатқандай кезінде еді мақсат болды енді мынау тұрған қала ғой әскерге бара жатса да мейлі енді өзін жігіт сезінетін уақыты да келіп жетті деп қояды бірақ әлия ұлын әлі де қапсыра құшақтап алған жібергісі жоқ күйеуі мақсатқа қарап сен ана махаббатын қайдан түсінесің деп қояды мақсат күліп ал ұлым жолың болсын мына шешең мына жерді көл қумай тұрғанда ертерек таксиге отырып ал деді осылай асқат қалаға қатынайтын көлікке отырып жүріп барады әлия болса артқа қарап бара жатқан азғатқа қолын бұлғап қаймай қоштасып тұрған еді мақсат қой енді жұрттан да ұят қой кеттік үйге деп ертіп үйіне кетті үйіне келген әлия екі сағат өткенше әрі бері тыпыршықтап айналшықтап жүре берді екі сағат өтті дегенде дереу үй телефонын қолына алып қаладағы қайынсіңлісінің нөмерін тере бастады алло сырғаш қалай жағдайларың біздің асқат жетті ме деді тағатсыздана иә асхат үйде шай ішіп отыр деп жауап береді сырғаш оған берші тұтқаны деді әлия сырғаш күліп асқатқа берді алло мам мен жеттім деді асқат. ұлым ау аман есен жетіпсің ғой шүкір жолда жүрегің айныған жоқ па деп сұрап жатыр жоқ мам сіз берген құртты жеп жақсы жеттім салып жібергеніңіз дұрыс болды деді асқат и жаным сол жақсы жетсең дұрыс болған екен жарайды сырға шапкеңе бере ғой деді әлия ойпырай ай ол жалғыз сенде ғана бардай тек қана ұлыңның жағдайын сұрап қояр емессің ғой деп күліп жатыр сырғаш енді өзің де білесің ғой асқат көп шықпаған одан қалса жолды да көтере алмай қалатын әдеті бар деді әлия иә әлияш білемін ғой менікі жай ғана наздану ғой өздерің қалайсыңдар ағам қалай жақсы ма деп сұрады сырғаш иә шүкір бәрі де жақсы ағаң да аман есен шауып жүр міне қасымда отыр ағама берсеңші сөйлесіп қояйық ал сенмен сөйлесемін деп жатыр деген әлия тұтқаны мақсатқа берді о сырғаш қарындасым қалай жағдайларың аман есен жүріп жатсыңдар ма осылай бір бірінен жағдайларын сұрасып жатыр шүкір аға өз халіңіз қалай аяғыңыз қалай мазалап жүрген жоқ па деп сұрады сырғаш е аяғым несін сұрайсың бірде сау бірде маза бермейді деді мақсат күн болса суытып қалды күздің қара суығы ғой аспан бұлттанса бұлт жанды жегендей жей береді жылы жүріңіз деді сырғаш иә рахмет мақсат осыдан екі жыл бұрын жол апатына түсіп аяғын есікке қысып алған сол кезден бері аяққа таяғын сүйеніп жүреді жол апатына түскен соң әлия оған көлік айтатқызбай қойған мақсат қарапайым отбасы мақсат сол жол апатына түспей тұрып қалаға адам тасымалдайтын ал осы екі жыл ішінде өзінің қолөнері қамшы атқа ер жасап ауылдан аз ғана тапсырыс алып жүр әлия үйдегі үш-төрт сиырдың айран сүтін құрт майын сатумен келеді десе де бала шағасын ешкімнен кем қылмай елдің баласы не кисе соны киіндіріп не жесе соны беріп елден қалдырмай өсіріп отырған жайлары бар жалғасы бар